میگه شلوغ همه جمع شب تو خونه آقاست دوباره یه پسر تو خلوتش دناس دوباره اکساتو میگیرم تو آغوش وقتی که اون اومد منم کردی فراموش سر میکشم هر شب شراب دردارو سومین سالی نگفتی تبریک یلارو اصلا میدونی بعد تو من چقدر خرابم شبا رو بیگری اصلا نمیشه بخوابم یادت میگفت وقتی هستی تو عاشق آوا میخونم من واسه با وجود اینا کردی تو منو ترکی خیال اینا